طيب كلها طيب. مرة واحدة بس بس طيب. طيب. مرة واحدة بس معلم معلم مرة واحدة بس لا تطول الشباب لا تطول لا تطول بس عطيه عطيه ما يخالف شوي شوي بس ابعدوا يطلعوا يطلعوا شوي شوي شوي شوي يا غالب طالما ما شوي شوي ايوه بعدين هذا شوي شوي شوي شوي شوي أسوأ أيوة. جرديش بس شوي شوي شوي شوي بس بس اعملي له دقنه اعملي له دقنه دقنه دقنه دقنه لا دقنه لا دقنه دقنه دقنه دقنه امالكم اسكتوا شوي واحد واحد واحد واحد دقنا دقنا شوي اضربين اجلوا اجلوا واحد واحد علوش علوش علوش عداني اضربوا اللي ذبحتيه Uga, uga! Ma! Sorry, sorry! والله اخذوا على هذا كامل شوي شوي طلبوا باكو ولو بعد مبسوط اصلي من كفوف انا فينا مش من نخطوه واحد واحد واحد واحد يا طارق خالد شوي شوي شوي طول عمر ولا ايه؟ طول عمر شوي شوي سلم علاقة فورية انا مالكم حبوني كثير طلعوا طلعوا مالكم خليه يطاف يلا تعال هنا سوار سوار سوار سوار ولو دقنه ولو دقنه ولو دقنه مش مبارك قول له دقنه دقنه دقنه بعدوا له بعدوا ايه ايه قول له دقنه امتحن امتحن امتحن ضربه Fala, قوم قوم قوم قوم قوم قوم قوم قوم قوم قوم الورد الورد لا زبط يا اخي يا فين هالقلب شوي يا ولا مو شكل يا ولا مو شكل حرام عليكم خافوا والله تعالوا كرسي كرسي I'm Don't <laughs> بخير بالك تعال نزبطوا له الدخن تنزعوا لي اياه للزبون الزبون نزعوا لك الزبون Niks, einfach filmen. يا لك Schließen. راس يا فرانك بعد وين فرانك شوي جرب جرب ما حاجه جرب لا يصور خلاص والله نسبتوني والله لا العن دخل اقول لك دخل راسك راسك امسك صار اطلع على الخشب والشرع Là, là, là, là. بعدها وشوي خلينا نسطله من ورا وسعوا وسعوا يا بعدها خلينا نسوي له من ورا خلوا له باي تعال تعال تعال تعال عربي ورا جا وسعوا له فرس فرس فرس مجمود ثلاث حوايج مظبط الحوايج لا يفهم ها والله يفهم لا تسكوب بس ضرب على الصوت عن ضبط من ضربته وبيته بس نيكست موسى لقدام انا احلى ستوب ستوب عصري قرأت ثواني كلها جربت هذا عندها عندك ايه؟ خلاص طوالك طيب ولو علقتوه جيبوا بنزين صور صور شباب حلو الشباب عرفتوا عليه عرفتوا عليه ايه ايه Aşağı bunu. <laughs> <laughs> فرانك فرانك سوداء هم زلطين داح حط لهم ما يصابون حط لهم ما يصابون مباشرة تمام لا لا لا هو مو بشار <laughs> البارح كانوا البارح جابوا متر كانوا طلع مترين وخمسه سم برد برد برد